Сегодня мы можем показать вам эксклюзивные кадры. Бойцы ополчения э, подразделения «Восток» взяли в плен Порошенко. Вот он содержится здесь. Вы видите, его не обижают. Миска полна еды, его кормят хорошо. Ему специально сделали джакузи местные, грязевые ванны. Чувствует себя прекрасно. Да. Петро доволен. Петро доволен. Петро, ты доволен? Подожди. Хотя это баба. Петя мочится. Петя принимает ванну. Петька, а Петька? Петька. Петька.